Tertúlia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos portem a un convidat en molt de trellat. Hola, sóc eh, José Ricardo Marc, vaig néixer a Patraix fa 33 anys, sóc professor de secundària, abans, abans vaig ser periodista esportiu, tècnic de comunicació en la Generalitat Valenciana i i vinc així per a presentar el meu segon llibre vinculat al València, editat per l'editorial Llibres de la Drassana i que es titula 25 històries del València que quizá no conozcas. eh, bueno, JR, moltes gràcies per haver vingut al nostre programa i la primera pregunta és obligada. Això de JR ve de Dallas o simplement va ser així neiau? No, això de JR és una cosa curiosa que ve de la meva època a la facultat. Jo vaig estudiar a la Universitat de València, periodisme, eh, curiosament, en una època en la que podía estriar no? entre el CEU i la Universitat de València, jo vaig decantar-me per aquesta segona opció, i mm, allà a la facultat eren pocs xics i, mm, i un d'ells em va batejar com a JR, eh, bàsicament per la, pel tema de les dues inicials, del, del José i del Ricardo. Jo a ma casa sempre he sigut José, per mon pare i per a la família de, de mon pare, que eren tots pepes, i per a la família de ma mare, que és de Conca, eh, sempre he sigut Ricardo. Així que sempre he tingut una mena de, de dualitat en aquest sentit. I la dualitat acaba quan vaig arribar a la facultat, em van rebatejar com a JR i com a JR em vaig quedar durant els anys de la professió i també per, a, per als amics més propers eh, avui en dia. Uh -huh. I bé, com bé dir, no? tu comences estudiant periodisme a la Universitat de València, tu ja no eres d'aixòs que eren del CEU només, i eh, diguem que finalitzes més o menys no? principis del 2000 i les teues primeres experiències en mitjans de comunicació són precisament en ràdio, i són en ràdios, en eh, una ràdio Rabosa, que és la xarxa d'emissors municipals valencianes, i l'altra és UPB Ràdio, que també emet este programa. Sí, eh, al final eh, jo comencé a estudiar la carrera en 2001, l'any de, com dia abans, eh, l'any de la segona promoció, l'any que comença a funcionar la segona promoció de, de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, de la llicenciatura en Periodisme, i de ben, de ben jove, des del primer moment, eh, comença a experimentar en ràdios, perquè jo, eh, des de que era molt menut, tenia la, la doble vessant, eh, comunicativa i docent. M'agraden les dues històries. A, a l'institut, de fet, ja havia començat a col·laborar en algo paregut als mitjans de comunicació portant la revista del centre. I quan vaig eh, decidir-me al final per estudiar periodisme vaig tindre clar que des del primer moment volia practicar i volia fer coses que no es quedaren només a l'aula. Llavors va ser quan, quan vaig començar a UPB Ràdio eh, i vaig començar eh, primer amb un programa de música, que és una de les meues passions, amb dos companys de la facultat i posteriorment al programa d'esports que es feia els diumenges per la vesprada i que va ser el meu primer contacte amb la premsa esportiva des del punt de vista de l'actuació, tot i que jo era un, un oient habitual de, de ràdios, eh, un consumidor habitual també de, de premsa escrita, i tot això va, va fer que eh, començara a desenvolupar un camí que em va portar fins a dedicar-me professionalment a la premsa esportiva a partir de 2004. En el cas de Ràdio Rabosa, eh, la qüestió era molt més lúdica. Jo tenia un, un amic, tinc un bon amic, que havia eh, estat eh, treballant a, allà al Màsera fa, feia anys i que em va... Eh, sondejar per participar en un magazín que, que feia Ràdio Rabosa que es dia Apaga i Vamonos, que era un magazín contenedor amb moltíssimes seccions, eh, habitualment eh, mirat des del punt de vista de l'humor. I al Màsera eh, vaig passar grans, excel·lents moments, però va haver un moment en què vaig començar a fer ràdio de manera professional i, i vaig haver de deixar-ho. I bueno, va ser una etapa molt bonica i que també em va proporcionar moltíssimes armes per a desenvolupar posteriorment la carrera periodística. Mm -hmm. Estes primeres experiències professionals en la ràdio seran, suposa, no, la 97.7, que, si no m'equivoque, comença en 2004. Sí, exacte. Eh, totes aquestes qüestions, al final, eh, conflueixen en, en la meva entrada a la 97.7 ràdio, on vaig eh, començar eh, participant eh, d'una manera prou subtil a, al programa de futbol regional, que es feia els dissabtes i els diumenges per la nit, i d'una manera natural també vaig començar a, a participar eh, en transmissions esportives eh, associades al Llevant Unió Esportiva. Jo, eh, les primeres experiències a camps de futbol de, de primera divisió o a camps de, de futbol d'elit varen ser vinculades al Llevant. Jo era el micròfon inalàmbric en, en aquella temporada en què el Llevant havia pujat a, a primera divisió. Tenia fresca tota la qüestió llevantinista perquè en UPB Ràdio m'havia encarregat de seguir l'actualitat de, del club Granota i en algunes ocasions, eh, quan faltava el micro inalàmbric del València, eh, feia eixa tasca. Eh, més endavant, eh, d'una manera també natural, vaig acabar eh, participant en les retransmissions en les quals eh, no havia de, de viatjar, anava a la, a la ràdio, participava en, en, aquella, en aquell programa esportiu que combinava les retransmissions del Llevant i del València, com a fent la producció del programa, i després, quan passa un temps, això va desembocar en que, per una baixa a l'emissora, jo em convertirà en el narrador del Llevant i estiguera narrant els partits de l'equip fins que, malauradament, va baixar a segona divisió en el partit de, de Villarreal de 2005. Uh -huh. Eh, podem dir que encara que el llevant no fora el teu equip, el simple fet d'haver no, treballat en, en esta matèria i tindre fresca el mm, que seria l'actualitat te, va, te va donar una oportunitat no, en la 97.7. Sí, sense dubte. A banda, jo al llevant, tot i no ser el meu equip, sempre he tingut un carinyo molt especial. Eh, a, a Oriol s'ha anat eh, era menut, com, com a Mestalla, eh, i vaig notar aquell descens com, com una qüestió personal i bé, també és lògic, no? Quan, quan penses que el llevant se'n va a segona, penses que tu et quedes sense treball o et quedes sense la possibilitat de, de continuar, però potser vaig fer les, les coses mitjanament bé perquè vaig convèncer a, a la gent de la ràdio i, i em varen contractar precisament per a fer un, una tasca que jo havia estat eh, assajant, que era la tasca de coordinador de transmissions esportives. I allà vaig estar quatre temporades. Uh -huh. I exactament en què consisteix això de coordinar les, les transmissions esportives? Bé, al final és, és el que tots coneixem un poc com, el, com la figura esta del carrusel, no? que apareix a altres eh, ràdios més grans. No? Eh, en aquesta època havies de, de coordinar la, la transmissió, la narració del partit del València amb la del Llevant. En algunes ocasions hi havia només una eh, narració per part de, del narrador habitual del València i havies de cobrir el partit. I és un treball fonamentalment que a una de tot. Eh, des de la, producció, la pròpia producció del programa, la preparació d'entrevistes, detalls de veu, el desenvolupament de tota la qüestió eh, publicitària, de tota la qüestió informativa, els passos als narradors i als micròfons inalàmbrics dels partits... Eh, no sé, la, la centralització de totes les dades que, que t'arriben a l'estudi per a oferir-les a, a la teua audiència i per a donar complida informació del que és una jornada de futbol. Un treball apassionant, un treball que cansa molt perquè exigís moltíssim. Jo hi havia dies que arribava a la ràdio a les 2 o a les 3 de la vesprada i sí a, a la 1 o a les 2 de la matinada, però que és un treball preciós, molt bonic. I jo crec que a València hi ha hagut eh, grans coordinadors de, de ràdio esportiva, els continua havent, i que és un, una gran escola de fer ràdio i també una gran escola de fer periodisme, perquè has de ser eh, rigorós, has de eh, controlar moltíssimes coses, has de, has de tindre un, un cabal important de, de dades i també has de saber comunicar, en definitiva. I això te ho ensenya eh, estar tantes hores davant del micro. Uh -huh. Ho has definit com a molt divertit, també era molt divertit per als oients, no? Estos programes on passaven, estaves un moment en les gaunes i després passaves a, a los pajaritos on fora... Sí, el cas és que eh, en el nostre cas, com érem una, com la 97.7 és una ràdio local de València, eh, les úniques transmissions que, que teníem era la del València i la del Llevant. Llavors, eh, la complexitat era eh, molt menor que la que pot tindre el carrusel d'una emissora nacional. Tot i així, eh, també era molt divertit, no? perquè sempre havies d'introduir elements per a, per a fer que l'audiència no se t'adormira. No? I, a banda, eh, eh, hi havia ocasions en les quals tenies el, el plaer de rebre eh, convidats que et comentaven el partit, exjugadors del València, personatges importants eh, de la història del club i, i en aquest sentit jo crec que farem una ràdio o farem un, un programa de ràdio que va tindre acceptació, que va ser eh, dinàmic i que va ser, com dia abans, molt divertit per a mi i espero que per als oients. Uh mhm. -huh com dia per als oients, este tipus de programes són molt divertits i podem dir que han desaparegut ja per a sempre, no? perquè els actuals horaris de la Lliga de Futbol no donen peu a que aquests programes se puguen realitzar. No, al final eh, s'han reconvertit. Eh, en els anys en què només fèiem la retransmissió del València o la transmissió dels partits del València, eh, eh, al final fèiem el que fa la ràdio avui en dia, que és fer la narració pura i dura d'un partit i ja està. Jo crec que la ràdio esportiva eh, s'ha empobrit molt eh, després de que aquestes decisions arbitràries eh, en quant als horaris hagin acabat eh, portant els equips a jugar cada hora o cada dues hores i que no els hagin portat a, a coincidir temporalment. Això resta la ràdio frescura, resta, resta noticiabilitat, resta de tot. Si has d'estar comentant un partit durant mm, una hora i mitja, dues hores, eh, necessites molts estímuls per a que la persona que està a l'altre costat eh, no se t'adorma. Bàsicament perquè el futbol per la ràdio és molt bonic, si es conta bé i si s'acompanya de tota una sèrie de, de qüestions eh, eh, històriques, estadístiques, eh, de comentaris atinats, és preciós de comentar, però pots caure en el problema de, de repetirte o pots caure en el problema de, de no saber traureli li suc al tema. Y ya te dic, en, en confianza yo creo que la radio se empobrit, empobrit a partir de, esta mancanza de partits a la mateixa hora. por ejemplo, me m'ho pasaba molt millor cuando había de fer una transmisión donde estaba el Valencia y el Llevant o, en alguna ocasió quan el València Bàsquet, eh, que no el narràvem habitualment, però sí que tenia eh, una, eh, un apartat a la nostra programació, pues, quan el València Bàsquet havia de jugar algun partit, jo eh, m'ho passava molt bé, perquè eh, només el, el fet d'haver de connectar amb els companys que estaven a cadascun dels jocs pues, et feia, eh, no sé, eh, mostrar d'una manera més dinàmica el que era la ràdio esportiva. Mm -hmm. I bé, eh, clar, el problema de les transmissions d'ara és que com te toque un partit d'estos de 0-0 i sense creació de joc, estàs dues hores parlant de, de obvietats. Sí, i mm, jo crec que això passa també a banda de les retransmissions en, en la ràdio esportiva que es fa avui en dia, eh, excepte en determinats programes que són molt dignes i que continuen mantenint un nivell molt important en quant a qualitat i en quant a profunditat. Jo crec que avui en dia s'han de plenar massa hores de ràdio, com s'han de plenar massa hores de tele i al final es cauen en la repetició, en la monotonia i també es cau en el que no s'hauria de caure a, a la premsa o, o al periodisme esportiu, que és la articulació de tota una sèrie d'estereotips o o la fixació de, de la qüestió noticiable, que no ho és, en aspectes anecdòtics. Eh, estar parlant del pentinat de Cristiano Ronaldo o estar parlant de determinades coses semblants o, per exemple, dedicar el 90% de la teua programació a parlar d'un equip de futbol, però no de la qüestió estrictament esportiva, sinó d'altres, al final fa que, que desconfiem d'aquest tipus de periodisme i que fins i tot no li puguem ni posar l'apel·latiu de periodisme. Jo, en aquest sentit, també estic molt trist perquè recorde una ràdio eh, molt més informativa cap a començament dels anys 90 que, amb excepcions, avui en dia ha donat eh, lloc a, al que tenim, que és eh, un ecosistema on es parla molt però no es diu massa. Podríem dir que n'hi ha més entreteniment que periodisme, no? Diria que sí. Uh mhm. -huh. Eh, bé, eh, diguem, en la teva tota trajectòria també hi ha altres facetes, no? Va haver una època també en F, no? Mm, sí, eh, vaig estar eh, durant una temporada a la delegació a València de l'agència F amb professionals extraordinaris encapçalats per Alfonso Gil, que era llavors el delegat de l'agència, i va ser un dels jocs, malgrat que vaig estar menys temps que, que a la ràdio, on més vaig aprendre. Vaig aprendre eh, la necessitat que ha de tindre el periodista de ser concís, de ser rigorós, de, contar eh, la historia sense Yo Yo soy una persona a la que le encanten los rodechos, le encanta la literatura al voltán de, todo, no? Pero mm, a la cuando entres, eh, las primeras primeras cuestiones que te diuen es has de anar al gra, has de ser consis y has de tratar de explicar la noticia eh, de la manera más sintética posible, sense anarte por per los cerros de Úbeda. I això em va ajudar també a, a aconseguir un, un altre registre periodístic, que al final suposa que també és una cosa que, que ja, de la qual molta gent careix. No? Eh, hi, ha, hi ha molta gent que, que hauria de passar per aquestes escoles de periodisme que són les agències d'informació per, a, per a arribar a saber realment què és notícia i per a desenvolupar correctament una notícia, per a anar al gra i per a oblidar-se d'altres coses que al final són fum. Podríem dir que són com telegrames, però amb connectors pel mig? O... Sí, eh, recordo una anècdota molt divertida. Jo crec que va ser editant el, el primer teletip, que per cert em va editar Alfonso Gil, i que eh, algun dia li diré que, que me'l rescate de, del sistema informàtic de l'agència F per a tindre'l com a record. Eh, havia fet una peça, jo crec que sobre el Villarreal, perquè des de València es cobria tota la informació de, del país. I mm, llavors eh, vaig ficar un apel·latiu, eh, l'equipo amarillo o alguna cosa així. I Alfonso eh, va vindre a revisar-me el teletip i em va assenyalar que els colors estaven fora de, de joc, no? que s'havia de dir l'equip castellonenc, eh, l'equip eh, de eh, l'equip valencià i ja, i no podies dir res més, bàsicament perquè Estes coses, a la informació telegràfica que ofereixen les agències, el sobra. Has d'anar, com dia abans, al gra i has d'explicar-ho de, de la manera més sintètica i, i més còmoda d'entendre possible per a, per a la persona que llegirà després el teletip o que transformarà el teletip en una notícia de ràdio o en una notícia de, de televisió. Vaja. Mm -hmm. Molt interessant això de no tindre que elaborar molt, molt la notícia. Home, s'ha d'elaborar. Vull dir, eh, has de... Sí, no és un telegrama... No, no <laughs> un has de demostrar domini de la sintaxi, eh, domini de l'ortografia en general, has de tindre una expressió correcta, perquè si no, al final eh, passa el que passa, que escrius una cosa i, i depèn d'on poses la coma o on poses el punt, eh, l'oració té un sentit o un altre. Llavors, has de partir d'una sèrie de coneixements bàsics, has de desenvolupar oracions que tinguen sentit, però que no poden ser, per exemple, subordinades de subordinades, ni poden ser oracions plenes d'adjectius. La qüestió valorativa ha de quedar fora, perquè al final tu, com a eh, personal de l'agència, estàs oferint una, eh, una base per a que després es desenvolupe una narració posterior. Mm Molt bé. I bé, aquestes són, no? és una faceta potser un poquet, encara que sí que has tingut tu també més experiència en mitjans escrits, no? En un, tu vas també participar en un dels mitjans pioners eh, de, de l'internet, o sigui, un mitjà pioner d'internet en València com era l'informatiu, i que recordes d'aquell projecte que malauradament tampoc dura molt? Doncs eh, allò em va pillar quan, quan jo ja estava retirat de la premsa esportiva. Jo ja treballava eh, com a docent a Catalunya, a més, mm i un dia em va tocar per telèfon Juan Enrique Tur, que era una de les potes de, de l'informatiu, i em va oferir eh, ocupar un, un lloc que, que havia deixat Vicent Xilet a, a la secció d'opinió esportiva i durant eh, vora un any vaig estar escrivint columnes d'opinió a, a l'informatiu vinculades a, al futbol. Em va servir també per a expressar algunes idees que jo tenia, per a desenvolupar una vessant eh, més, si volem dir-li, literària, eh, que no és una cosa que apareix molt sovint eh, vinculada a la premsa esportiva, i el tancament de l'informatiu em va resultar eh, una... Eh, o, o va fer que, que em sentira molt malament perquè ja estava molt a gust escrivint aquestes columnes i, i tenia ganes de continuar. Eh, malauradament, eh, a València eh, estos mitjans eh, no han tingut eh, molta sort i no han tingut una continuïtat o la continuïtat que, que mereixien. Eh, recorde l'informatiu, però recorde també Fui 4 i recorde altres mitjans de comunicació digitals eh, desenvolupats per professionals excel·lents i que al final, malauradament, caigueren sota, sota el pes de, dels grans, no? O, o per la manca de publicitat. Eh, esta, estes setmanes passades també eh, em va resultar, per exemple, molt trist eh, llegir el tancament de Berlanga, uh -huh. que en altre sentit era, era un projecte que, en el que no participava però que sí que seguia i que considerava que donava un plus a la informació especialment cultural a València. I jo crec que al final eh, la, la qüestió fantàstica que ofereixen aquestes coses és la possibilitat que, eh, que donen de, d'obrir més veus cap a la gent i de, i de contar les coses d'altra manera, eh, allunyada de, possiblement de, de com s'ha fet sempre des dels mitjans de comunicació més tradicionals. Mhm. De fet, Full 4, si no recordo malament, duraria poc més d'un trimestre, no arribaria a l'any. Mm. En Full 4 eh, estava Àlex Taínos, em sembla, al, al capdavant, amb altres companys, i en Full 4 eh, precisament eh, vaig tindre eh, certa eh, presència, bàsicament perquè un dels llibres que, que vaig publicar al seu moment, un llibre eh, sobre la Copa de l'Espanya Lliure del Llevant, eh, va mereixer un reportatge i a posteriori una entrevista. I també em va saber mm, fatal que el projecte no tirara endavant perquè era, a banda, la l'articulació d'una ambició personal de gent que valia moltíssim. Eh, Àlex Taínos havia començat com a becari, eh, si no recorde malament, a la 97.7 Ràdio, on quan jo estava treballant, i tenia una qualitat eh, molt interessant. Eh, posteriorment, els professionals que estaven a FUI4 han desenvolupat el seu treball a altres mitjans de comunicació més tradicionals, si li podem dir, i estan fent una tasca fantàstica allà on, allà on estan. Mm -hmm. Ja que comentes els teus llibres del Llevant, no? comentaves eh, aproximadament a finals de la dècada dels 2000 és quan fas una espècie de parèntesi en el que és la ràdio, però eh, també és veritat que en aquesta època és quan comences a fer les teves primeres podríem dir no, col·laboracions en llibres o publicació en coautoria en llibres. La primera és, eh, si no m'equivoco, és el segon volum de la història del Llevant d'Unió Esportiva, uh -huh. que és, diguem, ja en l'època en què tu t'especialitzes no com a gran coneixedor del futbol valencià en l'època de guerra i postguerra. Bueno, jo havia tingut sempre una, un interès evidente en la historia del fútbol valencià des que era molt menut. Al, al nou llibre, 25 històries del València que quizá no conozcas, ho comente a, a la introducció eh, explique eh, com va ser la manera en què jo vaig eh, entrar en contacte amb la història del futbol valencià. I va haver un moment en què la gent amb la qual em movia, gent a la que m'estime moltíssim i que alguna d'ella ha passat per així, per estos micros, eh, va decidir desenvolupar un projecte eh, faraònic eh, mastodòntic, inigualable a la, a la historiografia del futbol espanyol, que era la investigació de de la història del Levante Unió Esportiva a partir de la seva fundació eh, oficial en 1909, però que al final va eh, desenvolupar en, en eh, la descoberta de moltes altres coses, com per exemple que el Llevant no havia nascut a 1909, sinó a 1907. I llavors, eh, Felip Pens i José Luis García Nieves, que, que encapçalaven el projecte, em varen demanar una col·laboració puntual per al primer volum, que, que vaig eh, fer com vaig poder, no? Era més literària que no, que no pas investigadora. I en el segon volum sí que em varen oferir la possibilitat de que m'encarregara d'un terç del llibre. I el terç del llibre va ser el, el vinculat a la Guerra Civil i al primer any de la postguerra, des de eh, l'estiu de 1936 fins a setembre de 1939. Llavors, eh, el treball va ser un treball eh, ardu, un treball important, que em va portar un any d'investigació, que em va fer conèixer a molta gent de la que ara puc dir amb orgull que són els meus amics i que va, eh, que va aconseguir desenvolupar en mi la necessitat de contar moltes de les coses que havia trobat o que, o que no havia pogut publicar perquè no anaven amb el tema, no? que era, al final, eh, la, estructuració d'estos de, tres anys vinculats al Llevant i al gimnàstic i també, en definitiva, al futbol valencià. Va ser una investigació molt profitosa. En alguns casos eh, hi ha qüestions que, que s'han superat amb el pas del temps, però hi ha qüestions molt interessants també que, que eixe llibre i que especialment la part de la guerra que, de la qual em vaig encarregar planteja i que espere que siguin el començament de, de nous projectes i que puguen desenvolupar també la investigació històrica mm, més enllà de, del que jo vaig fer. Mm -hmm. Com bé has dit, no? Esta obra mastodòntica, quixotesca i que quan començaren a fer-la no sabien en quin berenjenal l'esclavaven, eh, va donar molts, molt, molts resultats i moltes investigacions descobertes, no? per exemple, el naixement del Cabanyal al Futbol Club en 1907, i eh, vaja, eh, de tota de totes aquestes investigacions sobre la guerra i la immediatíssima postguerra, quines conclusions o descobriments podries destacar? Bàsicament, eh, jo assenyalaria uns quants. El primer és eh, el tema de la, de la situació dels equips durant eh, la Guerra Civil. Sí és cert que hi havien hagut eh, algunes investigacions relativament parcials sobre el futbol a la guerra, s'havia publicat en algunes obres de, de context eh, eh, un parell de línies o alguna qüestió i aquesta investigació ofereix eh, un fum de pàgines eh, amb una profunditat que, amb, le, amb, que mai s'havia tractat. No? Eh, més enllà d'això, jo estic especialment orgullós de, de la posada en valor de, del tema de la Copa del Llevant, de la Copa de l'any 37. Varen fer un contraargumentari eh, que es va eh, dedicar a explicar les raons per les quals consideràvem que la Copa d'Espanya lliure eh, havia de ser considerat un títol eh, de caire oficial, eh, un contraargumentari per a rebatre la negativa absoluta de la Federació Espanyola de Futbol a reconèixer oficialment este, este títol, mentre la federació reconeixia altres títols que, que tenien una estructura semblant, com la Copa del Sevilla de 1939, o la Copa de la Coronació de 1902, o les Copes Dobles de 1910 i 1913, i seguint eh, una argumentació lògica, eh, varem defensar la oficialitat de la Copa de l'Espanya lliure. Varem tindre ressonància, varem oferir al club eh, estes, eh, esta investigació, però malauradament eh, tot i que prèviament el Congrés dels Diputats havia fet una petició per al reconeixement oficial de la Copa, eh, malauradament encara no s'ha aconseguit res. S'ha aconseguit una major visibilitat per a la Copa, això sí, eh, i s'ha aconseguit eh, rescatar de l'oblit també tota una sèrie de, de referències en premsa i de, i de mm, aspectes que ens contaren els familiars que mai s'havien comentat. Hi ha una segona qüestió que també em resulta molt interessant i que es va publicar per primera volta a la història del Llevant, al segon volum, que va ser la explicació que nosaltres donem a la fusió entre el Llevant i el gimnàstic. Habitualment s'havia comentat, s'havia dit que el Llevant i el gimnàstic havien acabat la guerra en una situació de desempar absolut, que el Llevant s'havia quedat sense camp i el gimnàstic s'havia quedat, quedat sense jugadors. I al llibre eh, exposem que no és deberes, o que no és completament deberes. El llevant no es queda sense camp, el llevant té un camp al camí, eh, al camí de la creu, al, al camí fondo, el camp de la creu del camí fondo, i aquest camp, eh, quan acaba la guerra civil, està en millors condicions que el de Mestalla. Eh, dels tres camps que n'hi havia a la ciutat, Vallejo estava pràcticament sense tocar, el camp del Llevant estava eh, ple de ferralla i de material militar, però no estava en una situació horrorosa i Mestalla sí que estava fet un desastre, absolut. I després el gimnàstic, eh, en el període que va des del començament de la postguerra, des d'abril del 39 fins a la fusió, fins a eh, agost del 39, és l'equip valencià que juga més partits, per davant del València i per davant del Llevant. Tenia jugadors eh, amb poc de prestigi, que anaven canviant, però tenia una plantilla i tenia una base a partir de la qual podia armar un equip que segurament haguera tingut una incidència esportiva eh, pobra a les competicions eh, que hi havia, però tenia un equip. Eh, fins ara se'ns havia contat la història d'una altra manera, o fins el moment en què es va, en què es va publicar aquesta qüestió. Eh, vàrem descobrir en el procés de la investigació que va haver una proposta per part de de la Federació Espanyola de Futbol, canalitzada a partir de la Federació Valenciana, eh, al Llevant i al Gimnàstic, perquè si s'unien, eh, tots els dos equips podien arribar a jugar en primera divisió. I esta fusió eh, o esta perspectiva davant la fusió va planar els dubtes que hi havia. Després, en els anys 40, és una postura a la qual llevantins i gimnastiquistes eh, de la qual llevantins i, i gimnastiquistes es penedixen completament perquè es comença a recuperar eh, l'anel de tindre un llevant independent, un gimnàstic independent, perquè al final la fusió va ser una situació que no va aconseguir eh, arribar a res positiu, almenys en un curt termini, perquè el llevant eh, va perdre, el llevant original de, del Cabanyal i el Grau va perdre la seva ascripció bàsica, que eren els pobles marítims, i el gimnàstic, tot i que va mantindre el poder eh, perquè la major part de directius eh, que hi han a posteriori en la història del Llevant eren gimnastiquistes, eh, va veure també molt minada la, la seva capacitat dins del club. O sigui que al final va ser una qüestió que no va agradar ningú i que només el pas del temps i la mort dels vells gimnastiquistes i llevantinistes va acabar d'aplanar el camí. Tot i que avui en dia, com he comentat en algunes ocasions, eh, es veu perfectament eh, el llevantí o el llevantinista d'escripció marítima i el llevantinista d'escripció eh, valenciana, eh, parlant de València com a ciutat. No? De lo que seria l'antiga ciutat. Exacte. I després n'hi ha tota una sèrie de píndoles que vaig descobrir durant el procés de recerca que, que estaven associades al València i que han anat disseminant també en altres investigacions. Primer, la perspectiva d'una fusió entre el València i el Recuperació de Levante, l'equip militar, que va ser un desig important en els primers mesos de la postguerra i que després es va esvair. El fet que el València incorporara una sèrie de jugadors com Mundo, com Álvaro, com Botana, d'una manera diferent a com se'ns havia comentat fins ara. Se'ns havia dit que jugaven a l'equip militar i que va haver un moment en què el secretari tècnic del València, Luis Colina, es va agafar als tres i es va incorporar al València. Estos jugadors jugaven en el Llevant, ja havien er, firma, no, no m'atreviria a dir a firmar eh, un contracte amb el Llevant, però sí que estaven jugant amb el Llevant, sí que havien sigut presentats, presentats i tal. I quan es desfà la, la possibilitat de que el nou Llevant, l'Audelaje, eh, camine cap a la primera divisió, el secretari tècnic del València i el president de la Federació Valenciana estan molt llestos i es diuen no jugareu en primera amb l'Audelaje, però sí amb el València. Se'ls emporten de la mà cap al club de Mestalla. I després, bueno, eh, ja et comentava, petites, eh, xicotetes píndoles que, que al final apareixen en els altres eh, llibres que, que hem publicat al voltant del València o del Llevant. Mm -hmm. Perquè, com dies, no, el teu equip és el València, però eh, més o menys no, el teu coneixement sobre la història del Llevant ha fet eh, treballar en, en fer retransmissions i també publicar llibres. También en eh, Cuando fuimos campeones, que es básicamente un llibre de 2012 que parla sobre esta copa, también una parte del llibre és teua. Sí, eh, és una reivindicació de la Copa del 37, la part central, perquè al final el llibre és, una, és un llibre que partís de l'efemèride de, de la Copa, i a banda d'això és un recorregut per la història del Levante en la Copa. Jo em vaig encarregar de la part essencialment eh, associada a la Copa de l'Espanya Lliure, i tant Pedro Valero com José Luis García Nieves es varen encarregar d'altres aspectes del llibre. Va ser un llibre que va quedar molt bé i que eh, tota la gent que l'ha llegit, tot i ser un llibre finet i tal, m'ha dit que, que li havia agradat molt i, i bé, i que al final és un llibre que desenvolupa essencialment d'una manera més sintètica els arguments que havíem exposat en la història del Llevant eh, per a validar la Copa. I a banda presenta una, una qüestió que és molt interessant, que per primera volta jo crec que en la historiografia del futbol valencià varen posar noms i dades a, als jugadors que varen participar en la, en la Copa de l'Espanya Libre. Varen fer eh, un recull de la plantilla del Llevant, amb eh, xifres, amb dades de naixement, amb noms de pila que en moltes ocasions ni s'havien publicat, i va ser eh, una experiència també molt interessant i molt enriquidora. Mm -hmm. I bé, en este mateix any 2012 també publicaries un altre llibre, que és Bronco i Liguero, mm -hmm. però abans de passar a parlar sobre la teva obra escrita sobre el club de futbol, continuem no, en la teva trajectòria en ràdio, no? en 2014 tornes a la 97.7? Sí, eh, però torna d'una manera molt subtil. Eh, torna pràcticament de casualitat gràcies a l'amic eh, Boro Contreras, que té un programa extraordinari de, de música Eh, popular, de música eh, pop, rock, eh, soul, un poco de todo, que es digo, La Vía Láctea, y me em va convidar a participar de una manera puntual. Yo en esa época estaba a Cataluña, pero siempre que podía me escapaba y le ayudaba. Y y des que a me voy he pres un hobby y como una... y a banda de como un hobby, como una necesidad, no?, pero a donar cabuda también a, a la meva vessant més musical. A mi m'apassiona la música, m'encanta. I mm, en aquest programa eh, fem programes temàtics eh, sobre eh, conceptes o sobre grups o sobre concerts i si ho passem molt bé, la veritat. De fet, no, la teua, això, la teua, el teu amor per la música també te portaria a posar la banda sonora a, a Slow West, no? el llibre de Vicent Xilet. Sí, me va, demanar, en realitat Vicent Xilet, eh, ell dirà que no, però jo tinc eh, molta memòria <laughs> i me'n recordo de moltes coses. Eh, Vicent Xilet, quan va projectar el viatge que després eh, acaba mm, desembocant en el, en el llibre, en la redacció del llibre, originalment em va, em va dir, escolta, us doncs veniu tu i la teua nòvia amb mi, amb la meva nòvia de viatge i, i el fem els quatre. Però no varen poder per una qüestió de, de no recorde què, però no varen poder. I sí que em va demanar que li fera uns, uns CDs per al cotxe, per al viatge. Jo li vaig dir que sí, que sí, que sí, però al final no els vaig fer perquè, bueno, tampoc me'n recorde. Mhm. D'estes coses, en aquestes coses la memòria no funciona. I <laughs> eh, a posteriori sí que, quan em va dir que estava projectant el llibre, em va, em va demanar que li fera una playlist. I jo vaig pensar que, que bé, que seria una manera molt xula d'unir a una obra que considere molt interessant i una obra que també enfoca el viatge des d'un punt de vista eh, des del punt de vista dels grans narradors internacionals que vaig pensar que seria un complement eh, molt xulo per al llibre i per tant vaig eh, encabussar-me en la tasca de, de triar cançons i en aquest sentit eh, vaig decidir no optar per la selecció natural que haguera sigut eh, cançons dels Beach Boys o de Scott McKenzie o aquestes cançons que sempre estan eh, quan eh, parles de, del tòpic de la Califòrnia solejada i tal, eh, sinó que vaig decidir anar a cançons més fosques i de grups eh, de culte o relativament desconeguts i al final va quedar una banda sonora molt xula. Uh eh, -huh. També estava Amèrica, Amèrica de Nino Bravo... No, però això va ser una cosa personal de Vicent. Vicent eh, em va incloure un parell de cançons que eren irrenunciables i jo li vaig dir, mira, este és... Val, eh, Amèrica, Amèrica a mi m'encanta, Nino Bravo em sembla un, un cantant excels, i després, per a il·lustrar un, un capítol, ell va triar un càntic futbolístic de, del Salt Lake Real. Real Lake, sí. I aquesta cançó, d'Ixa no, no em sentís responsable. L'altra la podria fins i tot assumir, però Ixa... Bueno, em va dir, la col·loques? La col·loque. Mm. Però la resta sí, la resta són cançons on està eh, Johnny Cash, està June Carter, està Loretta Lynn, eh, Wilco, eh, Luna... Eh, fins i tot hi ha presència espanyola, eh, valenciana, està sènior i el cor brutal. Eh, crec que va quedar una cosa molt equilibrada i, com dia abans, eh, que va tindre una acceptació eh, important en, entre la gent que va comprar el llibre i que posteriorment es va anar a Spotify a buscar les cançons o que, o que se les va descarregar, vaja. Jo vaig estar i jo vaig fer-me una llegida del llibre amb les cançons. A voltes peguem més, a voltes menys, però sempre és una experiència divertida. De fet, quan va vindre Vicent, jo crec que vaig... Eh, com, com, com fer veure no? que, que Nirvana i Seattle com que quedaven... No? Bueno, al final és el que toca. I de Nirvana, mira, podia haver triat Smells Like Teen Spirit, no? que és la més cridanera, i, i vaig, em vaig decidir per una cançó un poc més fosca, Territorial Pissings, que és a, a banda més puncarra, que eh, mostrava el que era l'ambient també de, de Seattle en aquells anys, no? de, de l'aparició del grunge. Uh mhm. -huh. I bé, continuem parlant de ràdio, no? Parlem d'aquell projecte en internet anomenat Amunt Ràdio. Exactament què era i com, com funciona? Com... Bé, Amunt Ràdio va ser un projecte eh, desenvolupat per Sono Loren, per una empresa que, que treballava i que treballa amb ràdios digitals, i va ser l'articulació d'un de, desig eh, per part de, dels creadors de l'empresa de, de fer un producte de qualitat associat al València en este producte de qualitat hi havia eh, tota una sèrie de branques. Hi havia un programa, per exemple, dedicat a les penyes per a parlar en profunditat de cadascuna de les penyes. N'hi havia un programa encapçalat per Paco Gisbert, que, que va estar així també, on es parlava de, de l'aspecte més canalla o més fosc de, del València. Eh, hi havia eh, un projecte eh, associat, un programa associat als col·leccionistes. I eh, jo vaig proposar, per, amistat personal amb, amb els creadors de Amunt Ràdio, eh, vaig proposar eh, desenvolupar un programeta que fora a base de píndoles i que recorreguera la història del València en un o dos minuts cada dia, un tal dia com avui ha passat tal cosa, i eh, després sí, com a encàrrec personal, la gent d'Amunt Ràdio em va demanar que fera un programa on tractara de vincular la literatura esportiva, essencialment l'associada al València, amb, eh, amb el propi València Club de Futbol. I van fer un seguit d'entrevistes en en aquest programa que, que ens varen permetre eh, abastir eh, algunes de les obres més interessants que s'havien publicat en els últims anys associades al València, des de la balada del Bartorino, passant per Somiar gols de Miquel Nadal, amunt d'Alfonso Gil, eh, Mestalla 90 años, de Paco Lloret, el ejemplar de la revista panenca de, dedicat, al València. dedicat al València, amb Vicent Xilet, eh, Creixer sense Maradona, amb Àlex Zainos, i també el eh, llibre de Paco Gisbert, que va ser el que va tancar el, el programa eh, ja i que era Ja tenim equip, exacte. No sé si em deixi algú, que és possible, però vaig disfrutar moltíssim perquè també va ser una manera de, demostrar a la gent, a l'audiència, que el futbol no és només que entre la piloteta o se'n vaig, que el futbol pot ser eh, objecte de, de literatura, no només d'historiografia, i en alguns casos d'una literatura excelsa, com és el cas de la balada del Bartorino de, de Rafa La Huerta, que recorde que quan el vaig llegir vaig pensar que era una de les millors coses que havia fet l'any eh, en qüestió, no? i continuo pensant que eh, aconsegueix que el València eh, agafe una dimensió literària que fins ara no havia agafat i que es situe al nivell de d'alguns escriptors de futbol que han fet grans coses, Albert de Paco, Nick Hornby, Enric González, etc. Tot i que, des del meu punt de vista, el nostre llibre és superior. Però, clar, això és una percepció personal. Mm -hmm. De tota manera, tots els llibres que has dit són molt recomanables, perquè la veritat és que així últimament s'ha fet molt bona literatura i en concret sobre el València Club de Futbol. Sí, era... Eh, es pensa que teníem una carència sobre literatura, en realitat no. Eh, llibres publicats sobre el València n'hi ha més d'un centenar. El que passa és que s'està fent una literatura relativament diferent. Eh, conviuen alguns tipus de projectes, però el fet que, que se n'hagem anat més enllà del tòpic eh, afavoreix molt que, que s'exploren camins que, que prestigin al València i prestigin també a les nostres lletres. En aquest sentit, per exemple, Llibres de la Drassana, amb la seva col·lecció 11, ha fet una tasca molt interessant i molt necessària per a donar a conèixer eh, intrahistòries del futbol valencià o per a publicar literatura que, que al final és el que necessitaven. Mhm. Vaja. Mm -hmm. Doncs si vols anem ja a parlar de literatura, no? Començarem... Sí, ens estem enrotllant d'una manera que... Ens que, estem menjant del temps ja. Ja veurem si acabarem parlant d'este llibre, eh? Acabarem, acabarem. Eh, comencem per Bronco i Liguero, no? que havíem dit que era el llibre que havíem deixat a, a mitges, no? en 2012, entre parèntesis, l'hem deixat, i que és també la teua primera incursió, anem ah, a posar entre cometes lo de en solitari, però és el teu primer llibre en solitari. Sí, en aquest sentit, entre cometes també solitari perquè l'esquelet del llibre és completament meu, la idea és meua, eh, és un encàrrec de l'editorial d'Oronella en, en aquell moment que, que em va demanar que fera un llibre eh, parlant de, de les lligues del València Club de Futbol, dels sis títols que s'havien aconseguit fins al moment, eh, partint de l'efemèride de el, del 70 aniversari de la primera lliga aconseguida pel València en l'any 1942. I eh, vaig decidir fer un relat el més literari possible, um, eh, òbviament la qüestió estadística també present, i arropat per una sèrie de, de relats també literaris que servien com a colofó a cadascun dels capítols. Més o menys la estructura del llibre era la següent. Hi havia un relat de la temporada, amb les seues corresponents estadístiques al final. Posteriorment hi havia un perfil d'un jugador eh, important en aquella consecució del títol i, eh, en últim lloc, n'hi havia una col·laboració literària a càrrec d'un personatge eh, que haguera sentit o que haguera viscut aquella lliga d'una manera especial. En el llibre està Rafa La Huerta, que fa una visió de, de la lliga de l'any 70-71. Eh, està Vicent Xilet, que parla de, de l'any del doblet. Està Toni Sabater, que parla de l'última lliga guanyada pel València als 40. Eh, Vicent Molins, que parla de, si no me engañe, de la primera. Está Rafa Lupión, que parla de, la liga del año 2001-2002, Eh, està Josep Lizondo, eh, Desmemoriats, que parla d'una de les lligues també dels anys 40, i per últim està Vicente Cuenca, que parla del període previ a aquestes lligues, que també eh, va mereixer un capítol. A banda, el llibre gràficament va quedar molt xulo, amb il·lustracions de Juanma Rodríguez, i bé, i va quedar tan bonic que la il·lustració de portada la tinc penjada en casa, eh, en un quadre que em va fer l'honor de regalar-me la, la pròpia editorial. Molt bé que feren. Eh, eh, anem al llibre, no? Eh, la selecció de, podríem dir, xicotes relats i contes, això més o menys com, com va néixer? Eh, al final, per una qüestió d'afinitat. No? Eh, jo sóc amic de totes les persones que, que varen col·laborar al llibre i tenia ganes de, de que ells en contaren com havien viscut eh, alguns d'aquests moments des d'una perspectiva literària, no? o com recordaven aquests moments o com eren capaços de eh, contar i sos moments, perquè lògicament Toni Sabater no vivia als anys 40, ni Vicent Molins, ni, ni José Lizondo però sí que tenien moltes coses a dir. Toni Sabater des d'una perspectiva més literària, Vicent Molins també, i José Lizondo des d'una perspectiva historiogràfica, sense deixar de lluny, eh, de banda, vull dir, la qüestió literària, perquè també és una persona que escriu amb facilitat i que al front de, del seu bloc eh, de Barraca ha fet una recuperació de la memòria històrica associada al València molt interessant. Per tant, jo volia que, eh, esta manera d'escriure tan particular de cadascun d'ells estiguera també present en Bronco i Liguero. Uh -huh. I, de fet, una cosa curiosa és que al final del llibre, este llibre, ara en este mateix moment, ell ha quatre anys, si llegim les biografies de, dels, dels autors col·laboradors, eh, han evolucionat molt en aquests 4 anys. Vull dir, s'estan guanyant un, un lloc que en definitiva es mereixen el periodisme i la literatura valenciana. Sí, diria que sí. Hi ha alguns casos d'autors que ja havien fet eh, alguna cosa, que tenien obra publicada, però era obra relativament eh, associada als mitjans de comunicació i no tant a la literatura. Eh, al final, eh, Rafa La Huerta publica en 2014 eh, La balada del Bartorino, Vicent Xulet, Xilet publica Slow West al seu moment, Toni Sabater publica Dies i Ciutat de Campanars, Vicent Molins La nova guia de València, eh, Rafa Lupion i i Vicente Cuenca s'han dedicat a altres vessants del periodisme i José Lizondo ha fet algunes entregues de, de la seva revista de Barraca on ha recuperat eh, aspectes poc coneguts en la història del València i ha reivindicat el concepte de cultura de club. Així que sí, bé, podríem dir que, que al final eh, Bronco i Liguero va servir com a pròleg per a, una profitós, per a un profitós desenvolupament de les trajectòries literàries de, de tota aquesta gent. Eh, com dies, no? Este llibre combina un poc la literatura en, en els fets, en l'estadística, la pero afirmar que en la, en la temporada 2000-2001 Belda seca a Zidane sin darle una sola patada entre la ràbia del madridismo mediàtico, això s'endús un poquet pels colors? És una llicència literària? O... No és una llicència literària. Al final eh, varem acabar molt farts. Estem molt farts en general de, de la sobreexposició eh, o la sobreatenció mediàtica que hi ha sempre sobre la mateixa gent i sobre els mateixos personatges i mm, eh, recorda el moment exacte d'Albelda perquè mm, bueno, Albelda li va fer un marcatge excel·lent a, mhm. a Zidane al seu moment i la premsa es va llançar sobre Albelda com es va llançar eh, 40 anys enrere sobre Magrinyan quan li va fer el marcatge a Alfredo Di Stefano en el partit que Alfredo Di Stefano jugava per primera, per primera volta al futbol espanyol, no? Com a membre del Real Madrid. Al final és el mateix i volia deixar constància també d'això. Jo no sóc una persona especialment passional en el, en el que toca el futbol. Jo l'última gran ràbia que vaig tindre va ser eh, quan enviava a marcar el gol aquell que va classificar el Sevilla per la final de la, de la Europa League fa uns anys i aquell dia sí que, sí que vaig agafar una tremenda, però en general no sóc una persona extraordinàriament passional i volia que d'alguna manera també es ficara l'atenció sobre sobre ixe, d'una manera molt gràfica, que es ficara l'atenció sobre ixa eh, exposició sempre des del punt de vista negatiu cap als jugadors del València, sempre que toquen a un jugador del Madrid o també del Futbol Club Barcelona. Crec que en aquest sentit nosaltres hem sigut eh, un club eh, generalment maltractat uh -huh. i se'ns ha focalitzat bàsicament com un club eh, i jugava també amb el títol del llibre Bronco i Copero, al seu moment, que jo vaig transformar en Bronco i Liguero. Del València es dia als anys 40, inclús abans, que era un equip que pegava patades i que jugava arrere i que era un equip resultadista. Al final, este llibre demostra que, que no necessàriament ha de ser així. I la història del València també ho demostra, vaja. I al final hem hagut eh, o hem acabat eh, incorporant el Bronco i Liguero o el Bronco i Copero a mode de pitet èpic eh, per a definir-nos. I això és una cosa que, que bé, que és curiosa. Recorde, no, quan vaig ser el llibre, que reivindicaves no, lo de Bronco i Liguero, com volen dir, mm, tampoc ha guanyat el València moltes més copes que lligues, pot ser? O... Sí. Bé, al final, tot i que la... Tot i que el València ha tingut una preferència evident per la Copa històricament, les lligues són el campionat de la regularitat i en les lligues es demostra quan un equip és netament superior a altres. I hi havia alguns equips en la història del València, als anys 40, a començaments del segle XX i posteriorment en altres ocasions, en aquest cas malauradament puntuals, en què el València havia sigut netament superior a, a determinats equips que sempre estaven ahí, el Madrid, l'Atlético, l'Atlètic de Bilbao, el Barça, i jo volia eh, reivindicar també esta vessant liguera del València, que al final, des del punt de vista de la regularitat, el València és el quart equip en la història del futbol espanyol i era fins fa poc el tercer abans de tot el desastre este en el que estem clavats. Mm -hmm. Eh, deixem el desastre en el que estan clavats i parlem de, sí, millor, de 25 si no... històries del València que potser jo no conega. Explica'm un poc com naix aquest projecte. Mira, és un projecte que naix... Eh, té ja recorregut, perquè naix quan jo estava fent la investigació de la història del Llevant. He comentat abans que, que bé, que hi havia determinades històries o idees que em va suggerir la investigació de la història del Llevant i que vaig pensar que eh, associades al València podrien ser molt interessants de contar. Y tanto en el desenvolupament de la historia del Levant, con posteriormente en Bronco y Liguero, que era un producto mes en a la conmemoración de una efeméride completa, yo no vaig a ocasió ocasión para explicar estas historias. Algunas sí, de tanto en tanto, pero no podía hacerlo. Y I llavors vaig a pensar en la idea de elaborar un producto mes misceláneo y allunyat de las historias que, eh, que són més cronològiques i més lineals i poder fer una mena de, de frescos històrics del València. Originalment el llibre tenia 50 històries, vaig decidir trossejar-les per a, eh, com a suggerència també de l'editorial, per a eh, no cansar al personal, eh, i al final eh, el llibre va acabar eh, eh convertint se en un projecte que que en, ple, en plena de satisfacció perquè dona a conèixer algunes històries fins ara no divulgades en, en la vida del València Club de Futbol i és un projecte que, que si no passa res, si la cosa funciona, eh, tindrà continuïtat amb les altres 25 històries que vaig deixar de banda. Això és una pregunta que volia fer-te jo, no? Perquè jo tenia entès que originàriament el projecte eren 50 històries del València que no coneixies. Sí, exacte. Al final, el projecte veu de, de dos o tres eh, referents veu del referent essencial que suposa per a la persona que vol fer literatura esportiva de Fiebre en les grades. No? Fiebre en les grades presenta una estructura amb capítols eh, xicotets, eh, amb una sèrie de, de situacions espaciotemporals, espaitemporals que, que et col·loquen eh, d'una manera lineal el, el relat i jo volia fer una cosa semblant des d'aquest punt de vista estructural. Després, des del punt de vista de, de contar el futbol, m'agradaria, o pensava que m'agradaria fer-lo com Enric González feia els seus eh, relats eh, associats al futbol. I després, des del punt de vista literari, eh, jo sempre he tingut un, un referent molt interessant a l'hora de, de, estos, de fer este tipus de llibres històrics que és Stefan Zweig eh, i concretament eh, Momentos estelares de la humanitat. És un llibre fantàstic. I vaig pensar, que aquestes tres eh, referències podrien acabar confluint en el projecte personal que jo tenia. Eh, volia fer 50, però al final, com hem dit abans, eh, publiquem ara 25 i si no passa res publicarem les altres 25 en un futur, espere que pròxim. Mm -hmm. Tinc entès, no?, que quan li donaràs a Rafa la Huerta una espècie d'esborrany, de, no?, seria la, el llibre abans de publicar per a que te donarà el seu vist bo, eh, te va dir que el llibre estava molt bé, eh, vull dir, te felicita pel llibre, però també te va dir que no n'havies contat res que ell no sapiguera per als que no som Rafa La Huerta n'hi ha alguna història que no, que no ser no coneguem? Mira, no recorde això, no recorde el tema este de Rafa La Huerta. És possible, eh? Rafa La Huerta al final és és una persona amb una memòria extraordinària i que... I, I que, que està ve, clar que del i, club coneix molt. I que porta el València dins, però d'una manera absoluta. Sí, a, a veure, en la història que jo, que jo publique n'hi ha almenys eh, quatre o cinc coses que no s'havien divulgat fins ara. Per exemple, la reivindicació de que abans de la guerra va haver un president que no ha sigut reconegut oficialment com a president, abans de Rodríguez Tortajada, que tam tampoc ho havia sigut, i en aquest sentit Vicent Xilet va fer, junt a Miquel Nadal, una tasca molt important i eh, de reconeixement del personatge, també Josep Bosch, que va dedicar la seva tesi al futbol valencià durant la Guerra Civil. Però abans de Josep Rodríguez Tortajada va haver un president del València que avui en dia encara no es reconeix com a oficial, que era Rafael Bau. Aquesta és la primera història que, que volia rescatar com a inèdita. N'hi ha una altra història inèdita que és que Eduardo Cubells, un dels jugadors més importants del València, de, del primer València, no? és un personatge que, que ho és tot, que és el primer internacional, eh, el capità, la bandera del club, i que hi ha un moment en què demana cobrar, perquè en aquesta època els jugadors eren amateurs, i el València es nega. Llavors, ell es rebota, per dir-ho d'una manera més actual, i mm, el València li lleva el títol de jugador d'honor, la capitania, el sanciona i es provoca un, es provoca un rebombori considerable a la premsa de l'època. Després l'acabaria perdonant, però eh, la relació, eh, almenys com a jugador d'Eduardo Cubells amb el València, ja no va eh, ser la mateixa, no? perquè després, dos o tres anys després, a Cubell se li donà la baixa a banda d'una molt mala manera. N'hi ha una història que conte que està vinculada a un viatge que va fer el mateix Cubells quan era director eh, esportiu o secretari tècnic del club en els anys 50 a Brasil eh, sempre se'ns ha contat que en aquest viatge eh, Cubells va veure Pelé i va estar a punt de dur-se'l. Eh, jo documenté tota la història des del moment en què Cubells agafa l'avió fins que torna a València eh, en un altre avió. Eh, parle de detalls concrets eh, i parle d'una situació que fins ara no s'havia divulgat, que és l'intent del València per fitxar l'entrenador brasiler de més prestigi de l'època. De fet, l'intent que acaba eh, confluint en la signatura d'una mena de precontracte que després l'entrenador Martín Francisco del Vasco de Gama va acabar estripant. No va acabar venint al València perquè fou posteriorment entrenador de l'Atlètic de Bilbao i, i no va voler vindre a València. I després n'hi ha algunes històries associades a la Guerra Civil que no s'havien explicat mai i que venien també de la, de la meva investigació prèvia eh, del Llevant Unió Esportiva i que volia desenvolupar també a, a este llibre. Suposo que em deixa alguna, però al final eh, és una qüestió que, que és millor llegir que no pas explicar, perquè al final desvirtues eh, plenant d'espoilers la, la lectura del llibre, no? I, i crec que el llibre estan relativament ben explicades i que suposa pues, una manera també d'endinsar-se la història del València diferent i de conèixer aspectes que fins ara no, no es coneixien com, com res al títol del llibre. Mm -hmm. I bé, podem dir no, que es pot ser la novetat eh, literària per al València Club de Futbol en este 2016 que està acabant-se. 25 històries que pot ser no conèixer del València Club de Futbol. Esta edició també en valencià i en castellà, no? No, edició només en castellà. En valencià no s'ha donat la circumstància per a que es fera l'edició, tot i que jo eh, des d'estos micros torne a, a eh, donar la, possibilitat a l'editorial que si vol fer l'edició en valencià es pot fer perfectament, jo no tinc cap problema. I bé, i des del punt de vista de la, de la novetat de cara a este mercat d'hivern o de cara a este, a, a este Nadal, sí que crec que és una novetat interessant eh, pel que conta i per com es conta. Perquè no és una història, com dia abans, eh, cronològica, canònica, sinó que permet aprofundir en una sèrie d'episodis que, que parlen molt bé de, de com era el València original, quins eren els valors del València original i quins són aquests valors que haurien d'assumir avui en dia com a, com a propis i que haurien d'impulsar el, el dia a dia del club. Malauradament, eh, tot i que hi ha persones eh, fantàstiques treballant, treballant dins del club, pues, estos valors s'estan perdent eh, a marxes forçades. Uh mhm. -huh i ve amb aquesta reivindicació no, dels valors del València Club de Futbol, que malauradament també és veritat que mai s'havien reivindicat. Eh, podem donar per tancat aquest programa. J... Ja s'ha acabat? Ja hem acabat. Oh. Eh, <laughs> I de fet estem justetets, justetets amb el temps. JR, moltes gràcies per haver vingut amb nosaltres. Gràcies per haver-me convidat i m'he quedat en ganes de contar moltes coses. Hi ha alguna cosa ens hem deixat, però bé, tindrem més temps. Gràcies.